せーの。デスエンドリクエスト2をプレイしようはい、パチパチパチパチパチパチ。はいはいはい。というわけで、あなたの心にいるハートはい、あなたの蜃気楼、イマジナリーです、はい。今回はね、ゲームにさらに詳しくなるために、デスエンドリクエスト2をプレイしていこうという企画になっておりますおー いやまあねあの、うん、こう見えてもね、うん、イルハート実は前作をね、うん、原作者のケドウイン先生と一緒にねやってますからおすごいもうねその何スーパーテクニシャンプレイをですねあの、はい、見せつけてねスーパープレイをねやっていきたいと思いますおお私もちょっとだけやったんだけど、うん、うまく実況プレイできるかなってすごい不安だから、うんうん イルハートちゃんが隣にいてくれて本当に心強いよまあね、 <laughs> まあ、イルハート先輩すしね <laughs> いやでもねもうどんとねどんと考えてね一緒に楽しくプレイをしていきましょううんただねあの、うん、このゲームねちょっとねなんか時々要所要所でなんかちょっとね怖い感じのシーンがあるので、うん、うん、そこがねちょっとドキドキするポイントではありますな うん大丈夫だよそのために私がいるんだから一緒に楽しくプレイしていこう優しい優しさの塊ありがとうよしじゃあねこのイマジナリーシップという大船に乗った気持ちでね頑張っていくぞおーせーの大好きはいえー、っとねまずゲームを始める前に 軽くゲームの説明をしますと今回実況する「デス・エンド・リクエスト2」は2018年4月に発売した「デス・エンド・リクエスト」の続編にあたる作品で今回はね新たな主人公マイと新たな舞台リズ・ショアラで行われる物語になりますはい、えー、あらすじとしては父親殺しのマイの受け入れ先は呪われた町リズ・ショアラにある 女子寮ワーズワースと決まったそこには唯一の希望生き別れの妹早苗も暮らしているという入寮してすぐに舞は妹を探し出そうとするが誰もそんな子は知らないという不可解な事件ばかりが起こる毎日に正気を失いそうになった舞はポケットに入った一つの USB を希望に 水し新の PC と呪いハッキングの力を使いリズ・シュワラの調査を始めるそしてそれは新しい絶望のロンドの始まりでもあった日が暮れて失踪した天才プログラマー水梨新20人以上の少女たちが織りなす死の悲劇信仰が咲き誇る エルストレインそれをバルボスはいつも見てるああ怖いよでもさすがイルハートちゃん上手に読めててすごいねあったいやまあまあそうでもあるかも <laughs> まあともかくねともかくねより詳細はデスエンドリクエスト2のホームページにて 冒頭30分動画やプレイ動画もあるので、ぜひ見てみてくださいとのことですよろしくお願いしますはい。それでは、デスエンドリクエスト2実況プレイやっていこうと思います。はい。えっとね、これは、一番最初のステージかな。そうだ、ね、夜のところ、でいきたいと思います。おー。 BGM が怖いそう待ってリーナはどっちに行ったんだろうねえやだもうやだもうやだ大丈夫大丈夫だよまだ平気だよギャーって言ってる姫、うん、まだ大丈夫だよ、うん、何なのよたく昼とはまるで別世界随分と昼よりだいぶ暗いね何何何 何をなんか鳴ったねえなんか鳴ってるんだがもやもや何早く探しましょうあの方にこれセーブポイントかよし、 対かな反対反対かも。えー、キモいんだ。キモいんだ。えおこっちこっちこっちこっち。あれかなあ、全然違った。下の方って書いてある。こっちこっちこっちこっちそうだね。ううんうん。あ、走ってる。あ、なんかあった。早いね。お、いや。お、あれは、PC が。パソコン何なのかしら。 になになにうんうんこれ調べていいやつだよねきっと調べていいやつだね <laughs> 攻撃しちゃったあよし調べるわねおこれはすごいわねおなになに肉では道なんてなかったのにこのカメラの機能かなこのカメラは積極的に利用した方が良さそうね隠し通路が見えるってことだね、 じゃあここ通れるってことあすごい待ってバレるこれ映画で見たことあるシュはい <laughs> ああ本当えー、キモいんだ雲の足みたいだねこれもやもやしてるねうんうんうんあなんかあるお空箱だ体力回復 買うときに買えるやつかなでも音がね怖いの音が怖いのあ人気あるねうんパソコンだあこれあれだあのパソコンパソコンだね調べるわね出てるんどこえっと手前かな <laughs> 前のこここっち と光ってくれるのはありがたいありがたいね、物音がするやだやだすぐ近くねへっああ攻撃しちゃった怖い怖い怖い怖い怖い隣にいるから大丈夫だよ怖い怖い怖い怖いあ大丈夫だよああ宝箱宝箱だよ後ろエリア解除キーおう入るようにかなうんおなんだうんうん 大丈夫だよもう嫌だ何はい何コウモリすハリネズミ足すクモみたいな怖いよ何これ大丈夫だよえキモインゴ途中チトリアル派 なんかやばそうねやるわね左で動けるねうんうん右でカメラも動くよ、うん、3回攻撃よしおはっお見せろおいじゃあねいげよきねおおボヨンボヨンして ごいすごいこのゲームの特徴的な戦闘システムうんあこれ前作でもあったやつあすごいあやめてあやめてあやめておやるはじけるからうんうん敵が直線上に並んでるところから攻撃ここかそううんうん言えたなあっここっていいねちょっとずつ調節できるよ そうねべ飛行機はぐるぐるしないそうそうそう矢印ねやるわねえこれ一気にいけると思ういけると思うあ本当だ本当だそうちょっとずつ勝ってる方は攻撃できる方だから調節するとあそういけそうよし暗いいい い当たったゲームセンターみたいな感じ消えてお勝ったえー、待ってたい可愛いいすぐさかちゃんすごい多いねやっぱりペソもやってるとやっぱり操作も上手だねでバカババカバカオラオラと黒でたこ ちを持って徘徊しているなんて、普通じゃない今は考えるのはやめ重い話だ辛いよ山島りちゃん大変だねちょっとダメだだいぶ重たいね <laughs> しかもさしかもさ超道に迷った序盤から教えてくれてありがとう大丈夫だよ私も迷子になっちゃいそうで えー、でも怖っ怖なんかねいちいち、いちいちって言い方おかしいんだけどさその、うん、動画面でさベタベタベタベタってやつとかさあの何音がねめっちゃ怖い普通にビビりまくる怖いよねあということで私はここでリタイアしますそうなんだねうん続きは、うん、私がプレイするみたいだから、うん、あヨハトちゃんと交代だねはい バトンタッチします <laughs> はい頑張りますやいやなんかねそうイマジナリーちゃんはねなんとイルハートよりもゲームがうまいらしいあれ先輩の立ち位置あれって感じなんですけどじゃあもね楽しみにしててほしいなと思います、はい